достанет до что Оставим мы России Плохо говорить о бывших, это некрасив Но я до ведь она меня бесила, сука, выбер И возьму любую пищу, та реклама выбор Со мной двери с бухи, называйте меня пидором Новые татухи, мое тело будто титр Шаните победы, но мы отмечаем victory Новая шалом, взял ее вчера Конски въебали, я на все шея Вкинул зонтики, бо суку не спишь Fuck yeah, миллион дирхам на моей шее Это fuck yeah, в топе даже среди инагентов Это Сама себе теперь богата, да я как шей, да я как шей. Тор плюс, обвинен весь крюс Самолет, тайскоп, кошелек на нем Миллион, я запиваю боль, я, ты мой алкоголь э, Да я полный ноль, то есть ты, бля, полный ноль Баланс, выполняю каждую, значит я поймал свой баланс Залетаю в Хилдон и походу это бэт нами надо дело Хоть и длиннее, стал больше, чем мы тени Выдвигая а ночи, но так сильно незаметно Миллионы баксов напечатал в заметках Сука притворяется, что любит не деньги Села на колени, сука, встань на колени